Как я уже говорил, область применения R Пирсона и хиквадрата Пирсона, она очень разная. Квадрат применим к любым типам шкал. Пирсон применим только если у вас все признаки, участвующие в связи, измерены по интервальной или псевдоинтервальной шкалам. При этом, конечно же, Пирсон, он более точно измеряет связь, чем Кэндл, чем Спирман. Он самый чувствительный мы видим, что significance везде свидетельствует о том, что нулевая гипотеза отклоняется, то есть связь есть. Причем связь довольно сильная. То есть до 70% респондентов она имеет место быть. И она положительная. То есть с ростом доверия парламенту растет доверие законодательной системе. Мы можем в этом убедиться, опять же, посмотрев на то, как распределились остатки. Условное форматирование. остатки, как, собственно говоря, и частоты, если просто частоты вывести, но остатки более показательные, распределились по главной диагонали, что как раз и говорит, что нулевая категория с нулевой категорией, первая, вторая с первой и второй, вторая, третья со второй, третьей и так далее. Вот они, категории, которые между собой очень активно сочетаются. Остальные категории, как вы видите, они, например, отталкиваются. Пятая и нулевая отталкиваются, редко встречаются вместе. Собственно говоря, об этом Пирсон и свидетельствует очень сильная связь. О том же, в принципе, свидетельствует и Спирман с Кэндаллом, но они говорят только о соотношении и соответствии рангов. С ростом рангов по одной переменной растет ранг по другой переменной, а Пирсон учитывает и расстояние между рангами, поэтому он более точный. Однако Пирсон учитывает, точнее способен измерить только линейную связь. Связь бывает нелинейная. Бывает так, что пирсинг имеет низкое value и даже, допустим, подтверждается нулевая гипотеза, ну, например, 0,1, если стояла, нулевая гипотеза была принята, следовательно, мы бы сказали, что связи нету. Однако, мы бы должны так сказать, были, имея в виду именно линейную связь. При этом хи квадрат мог бы нам говорить, что связь есть, потому что связь не линейная. То есть, например, у нас были бы большие положительные остатки здесь, здесь и здесь. Все, такая связь. А не такая.